Тема 705. Памятная фотокарта путешественника. Карта родной страны – всегда хороший подарок. Но карта, на которую наклеены собственные фотографии в память о проделанных в том или ином регионе путешествиях, это лучший подарок. Тем более, что получатель такого подарка сам заполняет пробелы фотографиями, и любит такую карту еще больше она становится его собственным творением. Такую карту, которая в данном случае относится к США, придумал один американец. Она оформлена как большая фоторамка размером 90 на 60 сантиметра. Цвет фона, паспорту, может быть разным, от белого до почти черного. Сама карта страны представляет собой белый фон, на который накладываются границы штатов. Насколько я поняла, они сделаны из картона, привожу фотографию одного из покупателей этого товара, который сфотографировал его прямо с упаковочной коробки. Для облегчения работы пользователей, которым нужно будет вставлять в подходящие отверстия свои фотографии, дополнительно в посылку вкладываются формочки, соответствующие размеру каждого штата, на фото внизу они изображены в полиэтиленовом пакете с синей застежкой. По этой форме человек может вырезать фотографию нужной формы и затем просто вставить ее в отверстие нужного штата. Так, со временем, получается уникальная фотокарта с памятными фотографиями. И вы не представляете, сколько. Восторженных отзывов получает американец, продающий эту карту, вы можете сами прочитать в разделе «Отзывы», «Ревес», его страницы на ecec.com барра шоп барра меморабли матч чейра понта. Люди в таком восторге, что купили у него уже более 2000 подобных карт, по цене от 49 до 109 долларов, за полтора года, это не менее 100 тысяч долларов. Так как этот американец делает только карты США и рассылает их только по территории США, могу предположить, что карты других стран либо никто не делает, либо делают в отдельных странах, но я их еще не встречала. Ради интереса я поискала на ЕЦ продаваемые карты Франции, подходящих фотокарт не нашла. А ведь... Французам сам Бог велел создать подобную фотокарту, потому что у Франции очень подходящая для этого территория, даже лучше, чем у американцев, французские регионы более-менее одинаковы по размеру и имеют удобную форму для представления фотографий. Но разница в размерах территории не должна быть препятствием в создании подобной карты. Посмотрите, как американец решил проблему с оторванностью Аляски, он просто отделил ее от Канады и приложил ниже основной части страны. Точно так же на карте России мы можем поступить с Калининградской областью, придвинуть ее к основной части России поближе, если она на карту не поместится. И с разноразмерностью российских областей мы можем поступить так же, как поступил американец на своей карте, оставить все как есть. Есть в России маленькие области, как у США, маленькие штаты, в которых могут поместиться только маленькие фотографии. Ну и что? Зато съездить в суровую Якутию или Чукотку – это большее достоинство, чем в соседнюю область Центральной России, следовательно, фотографии, покрывающие территорию Якутии или Чукотки, имеют полное право быть больше и заметнее. В том, чтобы сделать подобную карту-заготовку, нет ничего трудного. Это обычные, только крупные, фоторамки и правильно вырезанный картон. Продавать ее можно где угодно, не обязательно наесться, потому что она легко раскрутится как через социальные сети, так и через туристические организации, если вы найдете к ним подход, например, через партнерство, вы рекламируете туристическую сеть, к примеру, она, вашу карту. Целевая аудитория у вас одна и та же. Идея есть, воплощение, довольно простое, раскрутка вполне понятна. Новый туристическо-прикладной бизнес у вас почти в кармане. подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.